si el sistema financiero eh, europeo es sólido, si España está controlando su déficit, ¿por qué sigue la especulación? Pues muy sencillo, porque el problema no es Italia, ni España, ni el sistema financiero, el problema es Grecia.